देखो कैसी गलत फहमी है एक रिश्ते में सारी दुनिया छोड़ मैं उसे जीतना चाहता हूँ देखो कैसी गलत फहमी है एक रिश्ते में सारी दुनिया छोड़ मैं उसे जीतना चाहता हूँ मैं हर कीमत चुका सकता हूँ उसकी खुशियों की खातिर वो सोचती है मैं उसे खरीदना चाहता हूँ